大家好，我是金老师，欢迎大家收看今天的《精灵看世界》。世界瞬息万变，你我的世界每天都正在改变。或许我们可能以为这些远在天边的人事物都与我们毫无关系，但是三千大千世界中，其实我们都处在其中，影响着我们的一举一动。首先，让我们来看看美国大选。 这个牵动世界动脉的一场民主盛宴，就在上周，美国总统川普明确的表示，如果在十一月三号的美国选举当中，如果选举结果是有争议的，他将会诉诸于最高法院，而提名最高法院的权限就就在川普手上。而若他提名的大法官能够顺利的上任，那么法院跟国会。 将会给他在选举的结果上获得绝对的优势，而在这件事情当中，我们可以很明显的看出，川普他本身个人非常特殊的一种人格特质。就我们所能够看到的结果而言，川普他是一个非常有自信，甚至应该是有点自恋，但是有非常有美国白人主义特色的人。 就以美国总统选举而言，他的自信不仅于止于自我感觉良好，而是来自于他对于美国选举的制度非常非常的了解。过去的美国总统选举大部分采取了高射炮主义，也就是把梦织得高高的、美美的，就像天空的烟火一样振奋人心，看起来很美，但是又好像什么都没有得到。 而川普却反其道而行，直接针对了大多数的百姓进行了群体的激励。他的目标是很明确的，也就是他针对了美国百分之七十高中以下的蓝领阶级。这也就是能够使他当选的最主要的关键。所以他摒弃了精英分子的高射炮，转而尽力讨好那七十趴的蓝领阶级。 这点也让他获得了空前的成功。如果没有新冠疫情的话，而此同时，这次川普提名的大法官艾米康尼巴特尔，如果提名获得参议院的确认，极度保守派的巴特尔，他将会替补日前逝世的自由派大法官金斯伯格。而更重要的是，这个位置将会成为。 川普的选举剧本中非常非常重要的一环，也就是可以解释这个选举的结果关键的那个一票，而这个大法官将不单单是一个大法官，因为这关键的一票几乎可以说是影响力足以让美国的法治，不只是政坛，甚至美国引以为傲的。 法治精神都会非常倾斜到保守派那一边，大法官原本的群的比重，本来的五比四的精神将会倾斜到六比三的状况，也就是重大的法律我们要如何去解释，将完全由保守派来决定。而我们可以预期的是，当施政者没有了在野党。 可以去牵制的时候，保守派的权力之大可想而知。司法的公正与否，将会是美国司法历史上值得关注的一页。而这对于法官任命中比较关键的是，川普已经表明，只要是不按照他的方式投票，如果他赢了也就算了。 如果他输了，那一定是民主党的作弊。那么他一定会请大法官来解释本次选举结果的有效性。对他的意识也是相当的清楚。除非我赢了，否则大家都别玩了。美国引以为傲的民主制度与法治精神，在今年将会受到极大的挑战。当民粹取代了民主，美国。 还是世界政治制度的典范吗？它还是大家的模范生吗？除了政治议题，我们也来看看世界环境的变化。就在上周，澳洲南部的离岛 Tasmania 的西岸出现了令人震惊的消息：在该海岸上涌现了总计两群大约四百七十头领航鲸。 集体的冲上了海岸，造成了大搁浅的奇观。领航鲸有多大呢？它的长度大约有五点五公尺，但是它的体重质量可以从八百到三千公斤。这体积对于一般的鱼类来讲是相当的庞大的。虽然鲸鱼搁浅沙滩并不是第一次，但是高达四百七十头的鲸鱼。 前仆后继的冲上沙滩，每一头都近千公斤的领航鲸集体搁浅，就已经打破了1996年以来鲸鱼搁浅的记录。尽管澳洲当局以及地方海洋志工连日的抢救，但一直到上周五的上午为止，他们也仅成功的救援了88头，仍有350头鲸鱼不幸死亡。 由于本次的鲸鱼搁浅的密度跟数量都过于的庞大，为了避免即将开始腐败的大批鲸鱼尸体污染，所谓的鲸鱼的鲸爆，也就是鲸鱼死亡之后在体内腐败产生的甲苯气体迅速产生膨胀之后产生的鲸鱼尸体的爆炸，它的气味跟微生物的产生可能会牵动港湾生态的浩劫。 甚至让当地人口难以忍受的恶臭，所以当地的澳洲政府也开始把这个救援行动改组成为死亡的善后。而这些领航鲸究竟为什么会这样子搁浅呢？澳洲政府与海洋相关学者至今还在研究，但大部分的鲸鱼，它们多数都是。 属于深水中的一个情聚动物，它们并不是会游至浅海的一个鱼种。而海洋生学家认为，林海军的生活大多是仰赖着类似声纳的一个音波的交流来判断方向。而近年来，各式各国的军事发展的潜舰所使用的军事声纳，很有可能会影响到军。 鲸鱼它们本身的这个听力，好让他们失去了判别方向的一个能力，又或者可能鲸鱼本身有疾病的病故所导致，又或许是声呐可能对于他们产生了重大的脑部刺激，而导致群体难以忍受，所以才发疯狂般的往海面上冲。而鲸鱼搁浅的案例，除了在法国。 澳洲以及纽西兰部分的海域也常常有这个鲸鱼搁浅的一个状况，甚至在台湾的海域部分海域，也有号称“台湾百慕达”的金三角地区，是鲸鱼迷航的搁浅热点。而这些鲸鱼到底是因为人为的因素导致它们失去了自我而冲向海面，又或许是地底下传出了？ 超音波让他们受不了而串逃，导致搁浅呢？或许这些鲸鱼的死亡给了我们人类一个暗示，甚至是警示。如果我们再不好好的爱护这个地球，大自然能够给予我们的，也能够一并是的全部回收回去。刚刚谈了世界，接下来我们来看看疫情。 除了新冠疫情，我们目前还面临到另外一种强力生物的威胁。在美国 Texas 德克萨斯州有八个城市被警告民生用水含有食用大脑的微生物阿米巴变形虫。这种微生物呢，危险强度完全不亚于新冠病毒。 因为它在进入了人体之后，它会引起大脑的感染，而且通常是可以在一周内致命的。尤其是针对免疫力低下的人，较容易受到感染。美国的 CDC 也公布了卫教，请当地的居民一定要配合煮沸后才能够饮水，以及尽量在洗澡、刷牙、洗脸的时候避免将生水吸入。这已经让。 当地的居民多数到附近的超市买瓶装水备用。过去在二零一五年的新奥尔良，在其他州也有过类似的状况，不过当时的范围并没有这么的广泛，也花了六十天去做广泛的消毒。同样的，在这一次会考验美国的卫生系统以及应变能力。 而这种微生物除了将水去做煮沸之外，并没有更好的扑杀办法。也就是说，我们为了防治新冠疫情，而我们需要去做勤洗手。可是，这水中却有阿米巴的变形虫，而我们手去抓了食物，直接食用吃下，或者是洗碗、刷牙之后又直接食用，就很有可能把这类的微生物摄入到体中。 而感染之后又几乎没有非常有效的一个治疗方式，人类又面临了一个非常险峻的挑战。而在新冠疫情方面，英国在上周六 COVID-19 二次爆发之后，Manchester m e t r o p o l i o n 的大学有多达一千七百多名学生被强制的要求自我隔离。但是英国政府在下达了隔离。 之后，他们却没有提供给这些学生基本的民生需求。也就是说，政府命令你必须要自我隔离，可是你要怎么生活下去，请你自行想办法。但是就是不能够离开隔离区域。这种几乎是任其自生自灭的隔离方式，激怒了学生工会。学生工会表示愿意接受政府的。 隔离措施，但是政府与大学方面应该是要为学生妥善的提供食物的运送服务，并且提供相关的心理健康服务，因为他们认为这件事情会发生，是因为首相强生领导的政府以及大学告诉学生应该要尽快的回到校园，而学生配合了政府的措施。 及校园的宣导之后，回到校园又被强制隔离，又没有给予适当的民生所需的供应、心理的建设，面临这样残酷的局面，他们认为并不应该是由他们独自去承受的。目前，这群学生团体已经透过了学生工会跟社群媒体串联。 而近期内，如果英国政府跟大学并没有适当的给予相对的回应，这些学生可能会有一波抗议。而在二次疫情大爆发的时候，进行大量的人口聚集的游行、示威或者是抗议，绝对都不是一个很好的办法跟选择。这个问题考验着朝令夕改的英国政府，该如何应应这个？ 重大的问题。而在疫情秋季大爆发的环境之下，不管是在欧洲或者是美国，对他们而言，在今年的年末都与往年格外的不一样，因为有近百万的人在因为今年的疫情失去了亲人。而每逢佳节必失亲，是不分种族与国界的。面对即将要到来的节日， 例如十月底的万圣节，十一月底的感恩节，十二月底的圣诞节，都会让他们印象深刻。因为今年很多人会在餐桌上缺席，而又若是真的团聚在一堂，这个举动又否会造成家族又或者是家庭内的大感染呢？ 又甚至有没有可能再次的跟季节性的流感交叉感染呢？人与人之间或许在今年是需要一点距离了。而这个秋天开始，对某些人带来的可能是政治的胜利，可能是人生的灰烬，可能是生离与死别，可能是独立或共存。这个世界改变。 或许 COVID-19 改变了我们的生活、社交与生活习惯，甚至有的人的游学计划停止了，工作签证办不了，导致工作停滞了。有很多从事摄影的朋友，他之前见证了婚礼的喜悦，现在却只能拍摄先人的纪念。是的，这个世界正在改变，我们也同时正在改变。 希望我带给你更多的一个视角，陪我一同看世界。我是金玲老师，感谢大家的收看，先预祝大家中秋佳节快乐。金玲与你一起看世界，我们下周再见。